Mames, güey. Ahora sí se nos acabó el blindaje. No hay ahí les damos unos pinches milloncitos en la chingada. No mames, güey, no creo que esté tan fácil. ¿Fácil? ¿Cuándo no ha sido fácil? La Procuraduría General de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia algunas acciones para que declaren inconstitucionales las chingaderas que hicieron Duarte y Roberto Borges. Bueno, al menos nos queda pensar que la Suprema Corte de Justicia debe ser incorrompible. La Suprema Corte de Justicia es el, órgano máximo administrador de justicia. Es muy difícil llegar a él para todos nosotros los mortales, pero en teoría, ahí sí gobierna el derecho y no todo el hampa y el pillaje y la corrupción. y la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción, la corrupción. ¡Eh!